Who's your president? Is it BBM? BBM. 2022. Okay, okay thank you. Thank you, Dave. BBM 2022. Again, again, again, please. BBM 2022. Thank you very much. Thank you, thank you. Ito si Manong Ben. Uh, ah, tatanoyin ko lang sa kanya kung ano ang mga nangyari at saka mga pagkakaiba ng mga naging presidente sa loob ng 30 years kumpara kay former President Marcos. So Manong, anong mga nagustuhan mo nung martial law kumpara ngayon yung mga nagdaan mga ibang presidente after President Marcos? Ang daming magandang ginawa ni Marcos ng martial law. Katulad ng CCP, NCLEX, SFLEX. Unification ng Manila beautification ng Maynila, ang dami. At saka daming tinulungan na tungkol na ma... Ano ba yung... Uh, anong ti, daming tinulungan ng mga Pilipino tungkol sa ginawa niya. Ngayon, dapat sana ibalik natin si BBM para okay na yung lahat, ipagtuloy niya ang inumpisa ni dating President Marcos. Ngayon at saka ibalik natin yung yung uh, alisin natin yung Ninoy, Ninoy Airport, maging Manila International Airport, yung dati, mas maganda. Ah, di ba nung panahon ni Marcos, tayo ang nag-export ng bigas sa ibang bansa tulad ng Vietnam, Thailand. Pero ngayon, ah, bakit tayo na nag ah, nag import ng mga bigas? Kasi itong gobyerno natin, ang ginagawa nila, uh, binukod sa lahat ang mga pera dahil mas gusto na hindi nila tinutulungan ang mga magsasaka dito sa atin. So gusto mong So gusto mong maibalik yung Masagana 99 at saka mga kadiwa. Di ba ang bibili noon sa kadiwa ang mumura? Yan, siyempre gusto kong ibalik yan. Yan nga dapat sana ibalik natin yung mga Marcoses para maibalik lahat yung mumulain na rice yung pagkain natin. So anong masasabi mo doon sa ano sa Bataan Nuclear Plant? Dapat bang i-activate 'yon? Dapat i-activate 'yan kasi nakakatulong sa mga electricity natin dito sa Pilipinas. So palagay mo kung mananalo si BBM bilang presidente itong darating na May 2022, Palagay mo ipagpapatuloy niya ang mga programa ng tatay niya noong presidente pa siya? Siyempre, siyempre itutuloy niya lahat ang ginawa ni dating President Marcos kasi yan ang mabuti para sa mga Pilipino. Yung nga, nababaltaan natin, nakikit natin yung plataforma ni ko ngayon, ni BBM. Di ba ang sabi niya, ibalik yung agrikultura, dapat yan ang unahin niya para maibalik yung dating sigla ng mga magsasaka katulad ng pag export ng mga bigas at saka murang bigas. Kasi ngayon, ang nakikit natin sa bansang Pilipinas, napakamura ang palay pero napakamahal ang bigas. Di ba? Tama yan? Hindi tama yan. Tama. Saka mga abono raw, 2,600 na isang sako. Di kawawa naman yung magsasaka. Kailangan ma-improve yung agrikultura sa Pilipinas. Para, para kikita rin ang magsasaka sa atin para hindi sila mahirapan. So, salamat Manong nga. Si Manong is um, one of the witness ng martial law during Marcos time. Ah, so, Kasi teenager pa ako, medyo alam ko na. Tsaka nagtrabaho ka sa gobyerno, di ba Manong? Naging engineer ka sa flood control? Oo, nandyan ako noon sa Pasig, uh, public highways noon, panahon ni Marcos. Di ba sabi nila maraming project si Macuin, si Presidente Marcos noon tungkol sa flood control sa Manila pero hindi natuloy? Oo, marami pero hindi dahil pumasok si mga Aquino, di ba? Oo. Pumasok ang mga Aquinos. Hininto lahat yung mga project ni Marcos. Tama. Tama yan. Ah, okay. So salamat manong sa ah, ah, salamat sa interview ha. Salamat sa mga naibahagi mong kalaman. Ito ay sana makakarating sa mga kabataan na hindi alam ang naging istorya, tunay na istorya ng martial law noong panahon ni Apo Marcos. Yung mabuhay, JPBN! Yay! Salamat! May nakalimutan pala ako. Ngayon, yung mga ayaw kay Marcos, huwag kayong dadaan sa NCLEX, SLEX, at saka Juan Nanganito, Bridge. At saka huwag kayong pumunta sa CCP, yung cultural center, huwag kayo pupunta sa Luneta, yung ang daming pinaayos ni, ano, ni President Marcos. At saka huwag kayong dadaan sa Marcos Highway, papunta ka sa Bagyo. <laughs> Lilipad kayo. Yan na dapat iboboto natin si BBM. Yan ang talaga tunay na maging presidente sa atin. Future presidente natin. Mabuhay siya! Yay! No, oh, matanda na ako na, wag, pag magkasakit kayo, wag pupunta kayo sa kidney center, lung center, PGH, sana, sana Lazaro Hospital, Heart Center. Heart Center. Mm-hmm. Magpagamot kayo sa kung ano-ano dyan. Magpagamot kayo kayo, Duterte, pag ano. Nasarili ano? niya kasi may sira ang utak niya. Ngayon, na hindi tama na ang ginagawa niya, hindi tama pa na malaman niya. Kasi gawain. Mabuhay, mabuhay si BBM again. Yeah! Okay. Mga bata, pag-isipan ninyo na mali ang pinakapibintangan nila kay President Marcos nung martial law. Nasa libro. Nasa libro, hindi tama yan. Dapat sana yung mas matanda katulad namin na may edad kami, yan ang tanungin ninyo kung anong talagang ginawa nila na mabuti para sa Pilipinas. Yes! Thank you! Yes. She go where? She go. She go where? What's your president? Is it BBM? BBM. 122. Okay, okay thank you. Thank you, Dave. BBM 2022. Again, again, again, please. BBM 2022. Thank you very much. Thank you, thank you. Odin, BBM, up Arizona. Odin, BBM up on the Arizona.